Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego newslettera ze strony prawojazdy od 16lat.com. Prezentuję tutaj wyłącznie najnowsze, no ale czasami kontrowersyjne moje poglądy i jestem gorącym zwolennikiem, aby ta grupa młodych ludzi mogła jeździć autami jak dorośli. Wszystko co musisz w tej chwili zrobić to wpisać swoje imię, najlepszy adres e-mail, nacisnąć po prostu submit, a następnie co? Sprawdzić swoją skrzynkę mailową, aby aktywować link. Po tym wszystkim dołączysz do grupy fanów motoryzacji i to nie tylko w wieku od 16 lat. Także e, zachęcam jeszcze raz do wpisania swojego najlepszego adresu e-mail oraz imienia, tak żeby korzystać z najnowszych informacji mojego newslettera.